Нет, не интересно. Понятно. Ботинки я чувствую. А здесь пахнет? Здесь пахнет? Нет? Ну, не пахнет? Ну, Нет. Ты понюхай. Ну, давай не будем. Здесь домашние животные? А, да. А кто? Это а, баран. Баран у меня домашнее животное. Серьезно? Серьезно. У меня собака. Какая? А, ой, стафаширец. Чего? Стафаширец, бойцовская а это такая. За Сам ты такой. Что это за шаширец? Что не будешь Некрасивых нет. У меня в жизни некрасивых не было. За мной модели говно убирают. Вы все это говорите. Но не все делают его. <laughs> Ладно, у каждого должно быть дело, которое получается у него хорошо, правильно? Каждому свое. Что будет? Атмосферность. А. это чтобы горло не болело. У меня першит, и я разогреваю свои связки. Вот. Подожди, давай вместе. Давай. Серьезно? Да. Давай. Раз. Два. Три. А! Она больная, она больная. Просто сумасшедшая. <laughs> Конец истории. Конец. Один раз, короче, на борьбе. Ну, мы боролись в партере. Вот, я чуваку руку сломал. <laughs> Хрустнул, пиздец, смешно было. Больно, наверное, было. Сука, едьте, ублюдки. наконец-то. Так как ругаешься? так людей нет. Ой, красивая, класс! Огонь! Огонь! Огонь! У -у -у! Кайф! <laughs> Какая она хорошенькая такая, заулыбалась прям. Ну да. Я бы ее трахнул. Понимаешь? Ну, блин, давайте поглажу. <laughs> Не надо, ну, Это пожалуйста. одна рука нормальная. Я только яйца чесал, и все. И то сегодня за обедом уже все.